Yes, mapagpalang araw po sa inyo lahat. This is Mr. Once again mga bata sa inyo. start with day, your big smile. So this time, dadyan ko mga alaga kong si Doggy para magpabaksin sa kanyang doctor. Si Doggy is my happy dog. So don't fail to watch. Subscribe. taas. Yan. Happy. Ma'am ha, balikan ng July 12. Tapos, dati mamaya kayo nyo na. Oh siya. Balat. That's it. Tapos, kung hindi eh. po kayo, dahil nagpapakita. Ayan. Tahimik. Kaya nalikot-likot. Ayan. Ay, basta na yun. Hyper prevention. Pag six months na siya. May nagtatanong po kasi na dito rin po yung ano, restriction po. Depende kasi yun sa, ay, uh, depende yan sa, ano, sa timbang. Ah, timbang, sa weight ng dog. Doon po magbibig. Mm -hmm. Salamat po. Ma'am, meron sa card? 3.7. <laughs> Ang likod niya. Masyado siyang hyper ngayon. Yan, nag 18 1 siya. Ayan na, inject na ulit si si Happy. Five days na naman walang ligo. Okay. Ayan. Wait lang. Hmm, halika na. Uwi na ulit tayo. Ayan, naka 8 and 1 na naman siya. Nakaraan 6 and 1 ngayon, 8 and 1. Ayan. Ano? Ayun, laki ng pusa oh. Ay, malaki talaga yung mukha. Ah. Happy oh. Iba yung kulay niya. Akala mo may tama eh. Ayan, kaibigan ni ano. na siya. Ano pakaramdam? Lalagyan na yung bakal yan? Oo. Pwede bakal, pwede simento, bubuhusan. Pero may bakal pa rin nakapalaman. Hindi, yung mga design lang yan. Alin? Ayan, hindi. Parang leather siya, dinidikit. Kahilo ka sa loob. Lagyan natin ang porn. Ayan. Art, art, art, art, art. Likod niya. Masyado siyang hyper ngayon. Yan, nag in 1 siya. Ayan na, inject na ulit si si Happy. 5 days ka na naman walang ligo. Okay. Kaya, wait lang. Huli ka na. Huli na ulit tayo. Ayan na, inject na ulit si si Happy. tayo dis ka naman walang ligo. Okay. <laughs> Ayan. Wait lang. Huli ka na. Huli na ulit tayo. Ayan, naka 8 and 1 na naman siya. Nakaraan 6 and 1 ngayon, 8 and 1. Ayan. na. Ano? Ayun, laki ng pusa oh. Ay, malaki talaga yung mukha. Ah. Happy oh. Bebe yung kulay niya. Akala mo may tama eh. Ayan, kaibigan ni ano. niya ano pakaramdam lalagyan na yung bakal yan? Oo. Pwedeng bakal, pwedeng simento bubuhusan. Pero may bakal pa rin nakapalaman. Hindi, mga design lang yan. Alin? Ayan, hindi. Parang leather siya, dinidikit. Kahilo ka sa loob. Dati natin ang porn. Ayan. Art, art, art, art, art.